नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई क्लिपिङ मार्क्सको पुरै भिडियो लिएर आइसकेको छु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गर सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा टेक्स्ट थप्यौँ टेक्स्टमा चाहिँ हामीले ख्याजु भनेर लेख्यौँ ख्याजु भनेर लेखिसकेपछि एउटा नयाँ लेयर बनाएर मैले एउटा पिक्चर चाहिँ हालिदिएँ अब चाहिँ हामीले यो राइट साइडमा लेयर वानमा गएर राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा हामीले क्लिक गरौँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम एमेजिङ कुरा सो तपाईँले यसरी ख्याजुको भित्र अथवा ख्याजुमै तपाईँले चाहिँ एउटा पिक्चर चाहिँ एड गर्नुभयो त्यो पनि सेम नै हो सो यस्तो फ्लायरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल मार्केट्युल युज गरेर भित्र चाहिँ एउटा पिक्चर चाहिँ एड गरेको छ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले इलेक्ट्रिकल मार्केट्युल युज गरेँ लेयर वान बनाएर त्यसपछि मैले एउटा कलर थपिदिएँ त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा क्रोमबाट पिक्चर त्यसमा हाल्ने हो त्यो चाहिँ मैले लिएर आएँ अनि त्यसपछि मैले गर्ने भनेको right click create clipping masks यसरी सिम्पली तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ दुइटा सेपमा चाहिँ कसरी क्लिपिङ मार्क्स राख्ने होला त यो कुरा सिक्नेछौँ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले एउटा नयाँ लेयर थपिदिएँ त्यसपछि रेक्ट्याङ्गुलर मार्केट्युल लिएँ अनि अल्ट ब्याकस्पेस गरेर कालो कलर थपिदिएँ त्यसपछि control T right click warp use गर्छौँ यसकै डुप्लिकेट लिन्छौँ कन्ट्रोल जे गरेर यसैको मैले चाहिँ डुप्लिकेट लेयर लिइसकेपछि control T right click flip vertical गरिदिउँ त्यसपछि तपाईँले एउटा इमेज चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् जस्तै कि मैले भक्तपुरको इमेज डाउनलोड गरेँ अनि नयाँ लेयरमा मैले थपिदिएँ अनि यो भक्तपुरको लेयरलाई चाहिँ मैले डुप्लिकेट गरेँ कन्ट्रोल जे गरेर त्यसपछि यो तलतिर लेयर चाहिँ एक स्टेप तलतिर हालिदिएँ अर्को डुप्लिकेट भएको चाहिँ सो त्यसपछि मैले क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स गरेँ माथितिर गएँ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स यसरी तपाईँले सिम्पली चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ मैले नयाँ लेयर थपेर एउटा पिक्चर चाहिँ मैले सेलेक्ट गर्छु सो यसलाई चाहिँ रिलिज क्लिपिङ मार्क्स पनि गर्न मिल्छ यसरी मैले सेलेक्ट गरेँ राइट क्लिक गरेँ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स गरेँ अनि सिम्पल्ली इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो सो त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा नयाँ लेयर थपेँ अनि पोलिगोनल ल्यासो टुल युज गरेँ अनि जुनमा चाहिँ चाहिने हो यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले कलर थपिदिनुहोस् अल्ट ब्याक स्पेस गरेर कन्ट्रोल डी त्यसपछि नयाँ लेयर थप्नुहोस् अनि एउटा पिक्चर त्यसमा हालिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँले चाहिँ राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स गरिदिनुहोस् अनि ओपासिटी यसरी घटाउनु पनि सक्नुहुन्छ अथवा बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि फिल्टरमा गएर फिल्टरमा गएर तपाईँले ब्लर घसियन ब्लरबाट तपाईँले यसरी ब्लर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले आजको भिडियोद्वारा एकदम इन्फर्मेटिभ कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye